Olá, Brasil, pessoal do Território Vivo da Atenção Primária, nosso canal. Estou aqui com o Dr. Molina, representante da OPAS no Brasil, e ele vai deixar uma mensagem para a gente. Gente, a saúde é o bem mais preciado. A saúde é um direito da população, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação de todos em nossa convivência social. A OPAS tem como estratégia principal de saúde o que nós chamamos saúde universal y es una expresión que dice que saúde um nível que se van alcanzando cada vez más de saúde da población dependiendo de sus necesidades. Cuide su saúde, exija seus direitos en saúde. Muitas graças, obrigado. E é isso aí, pessoal. A gente encerra essa cobertura do, da Convenção Internacional de Saúde aqui em Cuba, com essa presença ilustre aqui no nosso canal. Aproveitar a oportunidade para agradecer a OPAS é, pela oportunidade de estar aqui, né? A equipe da Opas Brasil, delegação, e a gente se vê aí no Brasil. Um abraço.